объясните мне, пожалуйста, одну вещь. Да? Если вы, как утверждаете, получили 80% голосов на выборах в прошлом году, то почему тогда вышли толпы народа в Минске, да не только в Минске, по всей стране, да, а, не для того, чтобы вас поздравить да, с сокрушительной победой, а для того, чтобы а, обвинить вас в том, что вы украли их голоса. Вот не несостыковка какая-то, нет, получается? Подавляющее большинство протестующих, которых мы видели в прошлом году, были абсолютно мирными. Э, такое впечатление на меня сделало, да, что после протестов белорусы убирали за собой. Все было чисто на улицах. Да, абсолютно. Мы видели, как правоохранительные органы забирали людей. Мы видели, как били этих людей. И мы видели, как выходили из э, Окрестина – молодые парни, да, с побоями. Это не, не взято с интернета, да? Отвечаю на ваш вопрос. Это у вас не состыковка в голове, Стив. У вас и у, у ваших патронов. Вы назвали цифру 80%. Это не я цифру назвал. Это назвала законная Центральная избирательная комиссия. Но ну, вы согласны с цифрой? Это факт, законный факт. Вы говорите, толпы вышли и прочее. Стив, 25 лет толпами ходят по Минску после выборов ваши сторонники в Беларуси. В 90-х годах они даже машины переворачивали гаишные. Приходили с фашистскими знаменами. И каждые выборы в 2010 году они разбили палаточный город э, в центре Минска. Это было постоянно. Но только Александр... только в этом году это было более подготовлено с вашей стороны, вами, фондами немецкими, английскими, а, а, американскими фондами, деньги вбросили, людей э, здесь на фоне пандемии подготовили. И этот процесс занял чуть больший промежуток. Поэтому не толпы ходили здесь, а максимум когда собрали со всей страны, на пике было 46 тысяч, там 700 или 600 человек. Здесь, в Минске, Александр ко Дворцу независимости их пришло около 20 тысяч, когда я тут с автоматом бегал. Хорошо, Это... давай будем исходить из того, что вышло 200 тысяч по всей стране, так? Но 10 миллионов, 9 700 тогда, 200 тысяч и 9 700, что вы хотите сказать? Ну, ну слушай, за меня не проголосовало на тех выборах по-моему, 650 или 670 тысяч. Представляете? Но это всего лишь 13 или 15 процентов. Кто-то не пришел, а всего 13-15. Вот отсюда и 80. Вы называете 200 тысяч, я называю 600. Так это 600, а не 10 миллионов. Поэтому вы немножко с арифметикой разберитесь. То, что я видел в Минске в прошлом году, было гораздо больше Э, народа, чем 40-50 тысяч человек. И я, конечно, не посчитал каждого протестующего. Так я посчитал. Хотите, подару вам эту карту. Я когда был в СИЗО, у этих э, наших предателей, вы видели это, я с ними разговаривал, я им положил на стол карту, фотографию вот этой толпы, как вы ее назвали. Там их было на пике 46 тысяч, у нас около 10 миллионов проживает. Вы говорите любви, это в Америке вы умеете, в Великобритании изображать любовь. А что было после выборов? Сколько у нас людей приходило на митинги и до сих пор ездят с государственными флагами. И люди все больше и больше прозревают. И сегодня их уже не 80%. Сегодня их 87, а может и 90. И в Окрестина получали там, и избитые в милицию. Вы только бойцов из Окрестина не показывали, что они были избиты. Вы не показывали, как э, машинами атаковывали наших э, милиционеров на улицах, вы не показывали. Были и с той стороны. Драка шла. Драку, которую вы, Запад, создали у нас, она была, я это вы признаю. Знаете... Но вы не увидели, что в Америке в упор застрелили женщину. Вы это видели? Что недавно вы осудили, на 4 года придется отсидеть этому парню, который с рогами там ходил и так далее. Вы это видели? Я тебе задаю вопрос, почему вы это у нас видели, а в Америке это не видели и не дали оценку? А как вы у метро людей хватали в Лондоне? Как вы хватали их и избивали, когда у вас были демонстрации? Вы же там не церемонились, поэтому тот, кто нарушает закон – нарушает закон, к нему соответствующее отношение. Не надо тут поворачивать и упрекать меня в чем-то. Да, кто-то получил по рогам э, со стороны правоохранительных органов, а пострадали правоохранители. А что бы было, если бы у вас или в Америке, тем более, бросились на милиционера, начали ему ломать ноги? Он бы получил пулю в лоб сразу, но мы ни, ни в кого не стреляли пулю в лоб. А по поводу мирных демонстраций вы успокойтесь. Мы знаем – кому давали деньги и кто финансировал эти протесты в Беларуси. Вот оттуда оно все идет и до мигрантов дошло. Ну вы им посоветовали, когда мы начали мы... показывать, как вы ломали и крошили в Минске, в чистом Минске, наш народ не привык к грязи, вы тогда им подсказали, вы так на картинку чего-то уберите, а мы вам покажем картинку, как бросали э, ящики с цветами и громили э, улицы и прочее. Про какую чистоту ты говоришь, Стив?